চলো ঘেরালো ঘেরালো ঘেরালো तावे दखनी तो सीड़ा आएगी दखनी तो अंधे लग ना बाबा हां हां मल्ला मल्ला मल्ला ମରିଟା ଆଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବେକାର ହେଲା ବେ ଦେଖିକି ବେଶ ହବନି ପଡ଼ିପଡ଼ା ୟାର ଦେଖୁ ଆଚ୍ଛା ଆରମ୍ଭ କର ବସେଇଲା ବେଲେ ବସିଯା କ'ଣ ସେ ମରିଲା ଏଙ୍କର କେରା ଆଗେ ଦେଖାନେ आर బోడే ఆర్సీలో समझता छुए छुए क्या लो नहीं जौन कुमार क्या जौन जन कुला देखी कि बढ़िया बढ़िया बढ़िया सामान सामान ना कि ना देखी कि ए आ या मन বড়িয়া ধরলা বড়িয়া স্বপ্না ধরলা जसमिन नाम ठीक से जन को आई बोला आई खांदा बड़रे देखल नानी जन को चिंगाउनु ना देखी के আটাক করো আটাক করো আটাক করো ভালো লেখা তোমার যা যাও ঠিক আছে ए ए ए बस धर नाइस धर धर बिडा बेटा धर लो देखु जाना धर देख बात नहीं रात का ticket ଧର ତିନି ଜଣ ଧର ଲ ହେଲା ସିଆଡ ଚାଲ ସିଆଡ ହଁ ଧର ଧର ଧର ଧର ଧର ଧର ଧର ହେଲା ଜଣେ ଅଛି ধরে এলো ধরে এলো Ele pula mano, Zorebo. Yeah, yeah.